Meghívtak egy pártállástól függetlenül minden képviselőt erre az eseményre, és hát beszédes az, hogy amennyire volt alkalma megismerni a választáson induló arcokat, csak két ismerős arcot fedeztem fel. a regnáló hatalom mellett mások is ott lesznek a, szavazati listákon, és ő nekik is ugyanolyan bemutatkozási lehetőséget kellene biztosítani, mint a önkormányzat jelenlegi vezetése. Nagyon-nagyon sok jó hozzászólást kaptunk, úgyhogy én abban reménykedem, hogy, hogy nagyon sokan elmennek szavazni, és azt szeretném, hogy mindenki a saját lelkismerete szerint szavazzon, és sokan menjenek el szavazni. Itt a lényeg. Thank you.